l'augment de, de cultius que, que entenem que no són per l'autoconsum eh, és una cosa que es va donar a poder, es va començar a donar a poder fa cosa de, de 4 o 5 anys eh, en una segona fase d'evolució de, de les grow shops. No? Realment en les primeres fases estava molt marcat un consum, un, un, un client que era per l'autoconsum i poder de 4 o 5 anys cap aquí va començar aparèixer eh, un cultiu ja no tan clarament destinat a l'autoconsum. Normalment això ha coincidit amb l'inici de la crisi eh, a l'Estat i bàsicament eh, es donava un perfil de... o com a mínim el que nosaltres tractàvem aquí era un perfil de persona eh, que eh, utilitzava el cultiu del cànnabis com a, com a únic recurs, no? gent que havia quedat sense feina, que, que no tenia altres opcions d'ingressos i, i utilitzava el cultiu del cannabis com a recurs personal no? per viure. Ens va fer veure nosaltres també, d'alguna manera, un problema, no? una cosa que podria derivar en un problema. I ja no només nosaltres com a botiga, sinó en el ser de, de l'Associació de Grow Shops de Catalunya, de la qual formem part i, i estem activament a dintre de la Junta Directiva, es va decidir que, eh, eh, ja que la regulació eh, no arribava des de, dels polítics cap a nosaltres, la tiraríem endavant nosaltres mateixos. I una d'aquestes coses que vam decidir nosaltres, particularment com a botiga, era eh, posar un límit a la venda de productes, no vendre eh, productes en quantitats que preveiessin que podien anar a parar al mercat, eh, a fomentar el mercat negre. A partir d'aquí, doncs, fa uns 3 anys que vam començar amb aquesta política i suposo que això ja ha fet que la gent que té aquest perfil deixi de venir a la nostra botiga, perquè nosaltres sí que realment en els últims dos anys hem notat un descens d'aquest tipus de, de clients, en gran mesura provocat per això. Diem, nosaltres podem vendre poques eh, llavors a una persona, però aquesta persona pot eh, agafar, fer esqueixos d'aquestes plantes i, i tenir-ne 300 de 10 que n'hi venguis tu. O aquests focus que no els hi venem nosaltres els pot anar a comprar en un lloc on venguin material elèctric, que no té per què ser un grou shop. És més, amb, amb molts d'aquests cultius que s'han trobat, els més grossos de tots, solia haver-hi quasi sempre, eh, sol haver-hi quasi sempre, o moltes vegades, socis estrangers, moltes de vegades d'ells holandesos, i en aquests casos el material de cultiu ve inclús directament des d'Holanda, ja no passa per aquí, inclús per, eh, de fet ja per no, per no aixecar sospites dintre de, del país. No? La clau per evitar tot això és que, que es legalitzi d'una vegada per totes el, el cànnabis. No? L'ús del cànnabis tant terapèutic com lúdic obrirà o tancarà la porta al mercat negre. Eh, no podem arreglar les coses fent petits afegits, sinó que el que hem d'anar és a la base de tot, que es reguli el cànnabis eh, tant el seu cultiu per a nivell per consum personal com el seu, eh, la seva compra directa a través d'associacions, tant sigui per una, per una qüestió lúdica com, com eh, medicinal, i això trencarà totes aquestes estructures de mercat negre i convertirà tot això en un mercat legal. Aquesta és la, nosaltres creiem, l'única eh, mesura que pot arreglar tot això. Tot l'altre poden ser parxes que taparan forats però que acabaran explotant per un altre costat. Thank you.